Hola. Soy hermana de este chico que les va a hacer un aviso, un mini video. Y si preguntan que tengo la cara, fue un codazo en el fútbol. Ay, bueno, este es otro quickie. Voy a dar un aviso sobre un video que supuestamente se va a subir ayer pero no se subió por cuestiones técnicas. Va a ser un trailer de un segundo corto que hice por parte de Distanza Films y pues eh, iba a explicar que el corto em, igual no lo van a entender sin antes haberles dicho que tiene este, una vanguardia llamada arte conceptual, un poco de futurismo y mm, una onda rara con la cual estoy experimentando. O sea, no es una historia cronológica con tiempo y espacio, es se supone que ya es una época post-apocalíptica, pero vean el video y díganme si les late más videos así conceptuales o videos como el de Inefable y ahí ya me van avisando y yo sigo haciendo. Y yo les voy a dar otra aviso. Si quieren saber cómo maquillar o algo de fantasía o ustedes, díganle a él y yo puedo subir videos en su canal para que los vean. El ojo morado es maquillaje. No, la verdad no es maquillaje, pero puedo enseñarlos a maquillar así, a enseñarlos a maquillar heridas, este, y pues también para eventos, bodas o lo que sea o para el casual. Entonces, shalala, shalala, lo que quieran me avisan a mí y yo las contacto. Exacto. Adiós. Bye. Hasta el siguiente video.